abeeno gye muli ekansubire nti muli bulungi mugye balako gye mutuusaako engalo nga bulijjo bwe nabasuubiza nti ngenda kubeerawo olunaku olwokuna ntumbudde olwaliro ziri ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogaolubereberye omwaka 2022 kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi mugye balako gye mutuusaako engalo kale yakatuuka nga bulijjo ekyokukola okimanyi tegeeza banno nti omukulu atumbudde Eh, saagala kubalwyisa njala baga mawulire gano ŋŋende mu bwankubanga eh, tulina ebintu bingi nyo ebyokukola ne research zetuliko so yakatuuka alina bambi enkulamusiza kansubiroli bulungi eh, mbaagala nnyo nga namwe munjagala alright era saagala baluyisaayo okujja kukutandika obutandisi nga bulijjo bwentera kukikola mbabuuzaako nembalamusaako buli omu gyasinzira okuwuliriza netutandikireawo kati kantandikirewo mbalamusizaako banyaba ne basebo abalangira n'abambejja basava ne banaava wepo n'abantu sekinoomu buli omu gyosinzira okuwuliriza kansubire muli bulungi ensibu mugira bwengiraba kubanga ensi sipiidi esusse sipiidi y'amaanyi ngaesome gyetunasibira nolwensonga eyo buli muntu waali wenyweze sipiidi yo erabika etandika butandisi nga bwe twabagamba nti museveni bwoba ogoba musajja muno oleka mwezi n'akuzza nabo batandisa okuwulya kituyita sipiidi so nno njala tandika nga bulijjo okusoko kutumira kubana Uganda mwenna olw'ensonga eyo njala okusoko kutumira kubana Uganda mwenna bawangalya mu ggwanga erya Amerika mbalamusizaako nnyo banyama ne basiba bulimu gy'abawangalira mu ssaza lyona erya Amerika nkulamusizaako gy'osinzira okulaba vidiyo eno kasubira oli bulungi neŋŋenda mu ggwanga erya Canada mwenna mbalamusizaako bana Uganda bawangalira Canada kansubire muli bulungi mujje bali kujja mutuusaako engalo mubali kwagala ggwanga lyammwe mubali kwagala nsi yammwe mubali kwebereramu newankubadde ebisomooza bingi nemugezezzaako okuba nti mwebereramu eyakatuuka tegeeza munno kubanga saagala kuleka information nga temugitegedde kweyakatuuka tambuza olutambi luno munaategeere n'aba tetanategeera nti ntuuse ategeere manyi abantu bangi bandabira ku mitimbagano egy'enjawulo egya facebook egya youtube so ekyo si kikulu naye kyemba njagala buli muntu awe ngaafunye information eno akatambi kano bakafune bulungi buli muntu akafune so nno bwe nve nengenda ku ggwanga eryawongereza mbalamusinza nyo bannayuganda bulimu gyosinzira okuwuliriza mukibuga kyonna ekyabongereza oba mukitundu kyonna ekyabongereza wooli nembaga mujebalako gyemutuusake nga lunengenda mu european union mwenda bannauganda emuli womusinzira okuwuliriza mwebale kwagala nsi yammwe mwebale kwebereramu newankubadde ebasomoza bingi ekirwadde ekiriwo bizinesi zammwe okubanga zifudde oba ziri wansi olwenjegayo ekirwadde naye nga tewali kyakola ensi gye tulimu tulina okugitambuliramu so mwenna abali mu european union mbaagala nnyo mwebale kukola mwebale kweyagala buli nsi muoli naye nkoyo lumu yo olupunkulamusizaako netusetuka no netujja ku lukalu lwa asia bannayuganda mwenna bawangalya mu asia mbulamusizaako sijja kumenya nsi kubanga nyingi bannayuganda mutambudde kati tukompitinga n'abasajja bayita abanigeria era uganda nozinzira okuba kati fetugenda okuba nga tusinga abanigeria obungi mu diaspora mu nsi ezebulaaya so no mwenna bulamusizaako abali mu asian countries mwenna bulamusizaako nenvaawo nengenda ku lukalu olwa middle east balamusizaako banyinaze balamusizaako baganda bange basinga bakojja mwenna aboluganda akonamikwana ba middle east balamusizaako mujje balakojja mutuusaako engalo kansubire nti buli mwali bulungi nange ndi bulungi so nno nenvaawo nengenda ku lukalu olwa africa africa mwena bulimu gyesinzire okulabira olutambi luno nkulamusizaako jye balakojja otuusaako engalo kansubire nti oli bulungi nange ndi bulungi nno munnange nga bondaba byonna bagenda ngenda kujja olwaliro era ntumbudde nina amawulire mangi nnyo nina security alerts nina biki byonna bwe kiwandyegadde okuwulira nkiyina wano kubanga ntwala obudde nembinonyerezaako nenkola buli kimu ekisoboka okubanga batesako information yeno allright so nga maze okubuuza ku bantu abaali mu luka lwa africa najala tumira ku bannauganda bwenda bali ekampala uganda wonna woli mu kitundu kyonna ekya uganda nkulamusizaako webale kwagala nsi yo webale kwebereramu ate webale butetirira allright eddakiika nno ziri nnya zokka zokka ezakakonka ku ssaawa bbiri era ezo eddakiika ziba nyingi nnyo okubanga mbabuuzizaako buli omu nga nkoze eki nga maze omubuuzaako nga bulijjo nsoka nemba tola mu kigula logi ngabo ndiyo nsoka nemba tola mu kigula logi nenga sina gina mu kigula logi eno message njagala juweleza baganda ba femwe na mwenna mwenna abali ku mutimbagano gwa internet kana akanyomero nga sina gina mu kigula logi njara kaba jukiza mbo jukiza na kaba wa muchi cha kuiga era njara ntandike point buli muna uganda yenna aina esimu eya buyonjo yetuina smart yetuita smartphone nkosaba n'obuwombeefu nga nze nti olw'okuba tuli mu nsi eri mu ku mutendera ogwa digital form tuvu twava ku analog ne tudda ku digital ne tuba tuli mu com era nga tuba tukozesa internet okutambuza information ngenda kusaba na uganda mwenna buli mugyali ng'ovaayo n'okozesa essimu yo n'okozesa ku kibanja ekyenjawulo okujja okuwa obubaka bwonna bwowa njala kukusaba nti obubaka buno buwe nga businziirako ebyola bigenda maaso mu ggwanga lyo okusinga okumala obudde ng'okuteeka mu bintu ebitagenda kuyamba ggwanga lyo oba okuzaako ekintu kyonna n'okubajjukiza ekirala nti essimu gy'olina oba omutimbagano gw'olina ekibanja kwonna kwoli gikozese nga entandikwa egenda okulaga ekkuba ettuufu mu uganda empya bwe tunaatutuuseeyo ekyokulabirako we twogerera essaawa ze nabagamba nti mainstream media ya uganda egenda eva ku mulamwa namwe mukirabye ekkubo lyokka abantu balinamu okufunamu information ye social media muno mwemuli facebook mwemuli whatsapp mwemuli snapchat mwemuli twitter mwemuli tiktok nebibanja ebira byona ebiyitako information nolwekyo omuntu yenna ngaolina account ku platforms ezo njagala okozesa platformu yo okuba nti e, ogifuula kyeri ate naye kufuula ekyoli kubanga ojja kubanga ekiseera kituuka nga gwomu ku bantu abalina okufuluma information oba okulangira makampuni oba okulanga bizinesi yo oba okulanga ekintu kyonna ngekintu ekyo kyokola otuuka ekisero ojja kifunamu ensimbi nga tewokyetaga kuddamu kulinnya nyonyi oba genda kukola kinga ofuuse ekyotamanyi togenda kifuuka nolwensonga njala bakmbaga muyambise ebintu muyambise platifomu ezo muyambise enamba zimulina ozikosa mubintu ebituufu era wano wenja okutumira ku bannayuganda bonna abawangali ku mitimbagano egyenjawulo okusookera njera otumira bannayuganda bonna bakolera ku facebook mwe bali kutambuza struggle mwenna buli wooli mukama abaddizeewo naye njagala okutumira ku bannayuganda bonna bakolera ku tiktok bannyinaze baganda bange nti mwebale kukola mulimu naye kisinga obukulu ku tiktok njala tukyusemu trend njala tuve mu kintu kyetuyita showbiz tulowoozeeko ku kintu kyokulumirirako eggwanga lyaffe tuve mu kyetuyita showbiz tulumire ku kyeggwanga lyaffe kubanga showbi ejja tuuka ekiseera nga tekyetaagisa kubeera kubanga bannannyini bintu byemukozese bimu bijja tuuka ekiseera nga biriko corporate ngaenyimba nga biriko corporate nga tena kigera kutwala ngaoyinate oyina okukozesa obwongo bwo okukola ekintu ekikujja woli kusitula okuteeka wala nolwensonga eyo ekirala njagala mumanye nti lulwojja ku intaneti abantu tebakugoberera abantu tebakugoberera eri abaana bakuyigirako byokola eitha birungi oba bibi kati njagala osinzira mu kkowa eryo okole ebirungi ebisinga obulungi abantu bakugoberere osobole okukolesa omutimbagano gwogwo okubanga ogufunirako ekisobola okukubeezao ekiguli amagaliddiba n'okuzimba eggwanga lyo mu ngeri esoboka ekirala njagala mumanye nti yo seriti bahabula otabasiwa mutani wakarekyezi nsi yaleeta muzeyizedde nsanga bisibe ali mu mbeera etetaagisa kunyumya kubanga buli mwagiraba ekisooka yayiika windows bafamily members bonna betaaga windows update kati bali mu kutya olw'enamba z'abantu abagenda bamerukawo mujjukire nga mbajjukiza nti edda ennyo mu uganda twakozesanga kyetwita radio ne tv okutambuza information ebyo kati yoseritibahabulotabesomutanuwakalekizinsi yaleeta muzeyizedde yatuuka ekiseera nawulira nga bimukuba ku mutwe n'agamba no e eh, program zonna ezikwatagana ku nkulaakulanya y'eggwanga naddala mu byobufuzi zonna ziweze bituyite bimeeza newabula teyamanya nti social media ejja kujja ku social media kuno tekuli program director tekuli editor tekuli producer gomuntu akutasimye nokwata kibanja kyo kikozesa kitegeeza gwoli ebyo byonna byonna byonna byonna kitegeeza buli kintu kyokola beera program director beera edit beera editor beera producer ng'ekintu kyofuna ekisobola okusikiriza abantu okujja okkiraba enkya na luli na luli so sikuba nti ate weemala mu kitiibwa mu kino ngenda kusaba nnayuganda mwenda naddala abaana ababuwala n'ababulenzi abali ku tiktok abali ku facebook abali ku media zonna ezoko bannange mbasaba ekintu kimu e program zimukola nungi nnyo kubanga tuzaagala buli omakola program nga bagikola naye ebintu by'okuyiwa entungo oba okusaasanya entungo ku mutimbagano tuwagala mbasaba tubikomye tekina kyekigenda kukutwala okugjako abantu okusigala okulaba nga bakolabamu ekituli one ekigambo kyokuwemula mbadde mbasaba maama ne bataata tukikomye okuwemula kubi nnyo olw'ensonga nti omuntu azze ku yintaneti olunaku olwaliro jjajja wange afunye essimu ne bamulaga ku vidiyo eziri ku tiktok wa ku facebook ng'ebigambo ebiriko tebiyisibwa mukama binene nnyo walayi jajja agamba nti aye esimu sijja gikkiriza mugitwale kubanga byempuliddeko olwaliro bimmala kitegeeza ki mwe muli emu okola ebintu naye temanyi kintu kyekola kitambula okola vidiyo gwe nolowooza nti esigaddemu simu yo oba ogita naye ku mutimbagano egenda tambula ebbanga lyo tegenda kuvaayo kitegeeza abantu abagenda ogiraba bagijjamu obubaka obwo okugisonga naawe kennyini okusongeramu okutwala okuba tokyalina makulu oba amakulu gonna mu nsi yonna mujjukire osobola okwogera ekigambo wano ekyobuwemu gwe nolowooza nti okyogedde weggyeko obusungu naye ng'ate weesimidde entaana nga n'omuntu yandyegadde okujja okukulaba okwogera nako aga nti muntu gwenyenda okwogera naye mmanyi ebiga byomuva mukama byakuwemula so ngenda kubasaba nyinaze bagande bonna bali ku tiktok okuwemula mukukomye ku social media temuddamu okuwemula kubanga mwe generation etunuliddwa okuba nti egenda kuja social media weeri egiteeke ku generation era wegenda ogisanga egyongere mu bbanga bino byetukola tusimba, tusimba musingi ogw'abaana bagenda okujja okukozesa media eno mu uganda fe mu africa media yakajja so sombulaya media yaliyokko era nga bagikozesa bulungi nnyo kyengenda okubasaba ebintu byokuwemula mu bikendeeze n'ebintu byokukola ebintu byokweraga obwerazi nga ekintu kyokola tomanyi tugenda kifunamu ne future please okikomye njagala bo kyokulabiraku abantu bangi bakozesa social media platform zaabwe okufunamu naye mujjukire nti yoseri takyalina bantu bamugoberera dda bamuwuliriza mwe mulina enambes mukozese enamba ezo mubulungi bwazo naye mwewale nnyo gavumenti obateekamu kattu obakozesa ensobi mufiirwe abantu abagoberera jjukira abantu bakoomu mula abantu ngaabatabalaba abantu babalaba abantu babalaba bulungi nnyo gwoyinza okuddawo noyogera ekigambo ngaoma tebagenda kira abantu bakira baso mbasaba n'obuwombeefu mukozesa emidiya yammwe bulungi nnyo okuba nti mugifunamu ekintu ekyokuyiga n'ekintu ekindaba bezawo mu maaso mbabuulire ttivi mu uganda tezikyafuna bulango obulango bona bugenda kudda ku midiya kati geoba wazimba platifoomu yo ng'ate gavumenti yakweyambisa kitegeeza obaka ogenda okuluzinga valu oba tokyalinaki so mwegendereze nnyo baganda bange era olwomeseji eyo njalabaga nti buli muntu ali ku mutimbagano kozesa omutimbagano gwo ng'oguyigirako nagwo gukuyigireko osobole okufuna ekigula amagala ebiba ku mukutu ogwo kubanga ye trendi gyeraga nti companies amakampuni gavumenti n'amasomero bigenda kuba bitandikira kulangira mu bintu ebyekikanga ekyo era nebyobufuzi okwogera ku ggwanga lyo si kive kubanga its a constitutional right yo ngaokozesa midiya yo naye ebintu byokuwemula bisusse mu bikendeeze ekirala ng'asembe efundikira akatundu ako banange tuwe ebitiibwa okuwemula si kyekikulu n'okuvuma wabula omuntu webagambye ekintu sooka okinoonyerezeeko nti kino kiri abcd tugende mumaaso so no yemeseji yange yolwaliro eri bannayuganda bwena abakozesa emitimbagano egyenjawulo nti mugikozese bulungi buli kimu kijja kuggwa ako kawedde ngenze ku kiggulalugi ekigulaluji kya leero njala kigenda eri eh, mwena bannayuganda baagala enkyukakyuka buli wooli eno mesi njagala ebe loud and clear era njagala mugitwale nga nsonga nkulu nnyo ekisookera ddala bwe tuba tulwana olutalo nga twagala okugjako nakyemalira n'abantu bebakolagana nabo mu kusaanyawo eggwanga lyaffe uganda njagala tutunulira ekintu kimu nti omulabe waffe omukulu yeyo siiritibahawulo tabaisirwa mutabani wakale ekyezi nsi yali tamuzeyizedde ensanga bisibe so sirumbuye so si muntu mulala yenna yenna yenna no mu lutalo olwaleeta yoseeri lutabasira mutano wakalekezi walimu abantu bangi nnyo naye yoseeri yateekanga ekigendererwa kye kujjako gavumenti ziri so si kulwananga ntalo ezitalina makulu mu buganda oba mu uganda oba ne mu africa ne mubazungu bakikozesa tulina kye tuyita hunt, hunt okuyigga oba hunting okuyigga lensolo bw'oba amateeka gafuga okuyigga gali bwe gati mufuna ennamba y'abantu gye mwetaaga abagenda okusaggula ne mufuna embwa ezimala ne mufuna obutimba ne mufuna amafumu ne mufuna n'abasagguzi n'abazizi muno mu struggle fe omulimu gwe tukola bakuyita kweseza okweseza ye muntu abeera ku kizigo ng'akubirira ensolo eno basobole ogisindikiriza edde mu kitimba bagenda ogikubira effumu lyayo abazze okuyiga bagiryeko ennyama essaawa zino olwaleero omusajja gwe tulwana alina ssente alina amaly alina buli kimu tulemye okonsentratinga ku musajja oyo ate tukonsentratinga ku bintu ebitatukwatako tuteeke nnyo focus mu lutalo lwokulwanyisa museveni kyonna ekijjako museveni tukikozese so si ekitwawulako mujjukire nabagamba gye buvuddeo katono nti yose tabasula mutano wakalekezi nga nkyali mu komera yasasula media companies omuli ba bloggers abamu nga bali mu nupu omuli ba bloggers aba nrm omuli tv radio stations ne bapasta okujja okwagala okusuula erinnya lyange n'okunteekako ettoomi naye ekyo nakibagamba nti bwe nali nyingira mu lutalo luno nakimanya nti wajja kubeerawo okulya n'okukomba essowaani ekyo nkimanyi bulungi yensonga lwaki nti bwe mba nzize mbawa information entambula nengenda kubanga nkimanyi eri abantu nga kyenkola tebakisobola nga baagala kyefaananyirizaako naye nga kyabalema mu kino nja bagamba nti ssente ezaayibwa ku midiya nga museveni kenyini yaziteekako ng'aziwadde abantu okulwanyisa lumbuye nyingi nnyo era kyova ne bapasita batandisa okuva nga boogera ku nze sinza asinga ku midiya kuno abantu bangi nja bafuluma information naye bwewuunyi lwaki obwongo babutadde ku nze kubanga nze nsobola okufulumya information state gyetasuubira nti information esobola okufuluma ekyo njarabba wasuwalensi nti nfulumya information state gyetasobola kufulumya naba gye batasobola kufulumya so musonga ngeyo mu buganda mu luganda tugamba nti bagoba agulina tebasobola goba muntu atalina mupiira kaomba mupiira gola mupiira gwa premier league bagoba muntu alina mupiira sisi bagoba ayimiridde mbo bakipa ayimiridde no bagoba agulina so mwena abali eyo njagala baga bafokasi yaffe tugiteeto ku muntu omuyosa yotabasira mutano wa kalekezi ebisigadde byonna tuzitwale nga diversion kuba kina kikitutwala gomona okukira nogaa tufokasinze ku lumbuye lumbuye zinani issue Lumbi is just an individual, si institution. Institution you try to cover your federal government will work because so since I'm nothing, I'm just an individual. I run the Dembe Yange, I run the Dembe Yabana Uganda, no Kuande Guanga Yange Uganda. That's so rich in the nature, see that. But concentrating upon the witch in number, what it comes over Malawi Seda, no rich on Jara Bagamba, to cause seven media, you know, on Kataki Affair seven. In Zabuchanga, Zijan, one is some seven, Suwan is about individual. Kubanga by individual, Bantu, Bantu, Abariawo. ensonga eno jagala gibagamba nti nze bwe mbanga essira lyange nateeka kulwanya museveni nga nkutte emundu yange ngitunuliza museveni lwakyo nga nti ate mundu togitunuza museveni gitunuza ebbali misanso no leka nkube museveni wemwagala omukuba naawe kwatawo okutte omukube tumukube ffenna naye ate bonga nti ah, awotokubawo omundu teekawo ne mundu kulaba oti kulaba oti kiba kitegeeza gwe kennyini olina ekitali kituufu mu byolowubiri okuba nti oyagala okukola ebyo museveni singa bye yali akola mukulwanyisa abasajja abaliko gavumenti ezaali ziwedde singa teyatuuka weyaba nti ne mu nsiko bwewagenda nga nomala essaawo ebbiri nga tuli mu kampu wakomanga wa ansalinga okwansalinga baakuttirangawo kubanga teyayagalanga no sensi w'abantu essaawa zino fokasi yaffe natwanitegera ku yosefu tabasira mutano wakalekezi so si ntalo entalo tezina we zitutaasa nfundikira lukiggula lugingambagamba omulabe waffe ye museveni so si bannayuganda era eh, Museveni bwavawo bwati buli kimu kigenda kuddayo mu nnomo buli kimu kigenda kuddayo mu nnomo so tuconcentrating ku ekyo nze nga bwe nabagamba ndi musajja mu lwanyi wa ntalo kubanga nsibuka mu musajja omulwanyi gwe bayita lumbuye nabagamba nnwanyi entalo kubanga bukyanga zijja ku midiya nnwana ntalo na kati nkyazirwana ebiriwo kati ssago si mawulire nabagamba state nibwekuŋŋaanya bapropagandalisiti baayo bonna lye bakuŋŋaana ba individual particularly abogera ku byobufuzi bonna ne bakuŋŋaana ku radio ku tv ne babulogers bonna ne bakuŋŋaana nga baagala kulumbalumbu yenja benganga kubanga mbesobolera sirina kye sisobola mbesobolera mwenna gooza museveni bwe yajjawo ebimeeza mu kampala ku tv ne ku radio station okudiscussinga politics yali amanyi ti social media egenda kujja ngakuno tekuli producer tekuli director tekuli tekuli editor buli omujaya gara kyakola kubanga akikola akimanyi bulungi nyo nti kyakola kiyaba gwanga lyange kati nza akutto okugulu nongamba kute lwacho ngamba nto okugulu oku nze main target yange mu 7 kumulwanyisa kuvaako ebisigadde saagala kumanya bwe mba muganga afu mukungane mu bungi mwenna mutuule njabbe esobolera bwomu nga seetagako omuyambi naye mu kino mbategeeza eno si ye main target yaffe main target yaffe ne focus ya Museveni mbabulidde ssente nyingi ze baayiwa ku media okulwanyisa lumbi omujja ku media within nope ne outside nope ne gavumenti yenyini ne bapasita mwatanisobalwe kubasiriza pasita oyo omwami yayogedde yazirina zigenda kujja naba bagenda kujja bangi nnyo ekirala eh, nabagamba nga sinajja oba nga nakajja ku social media nabagamba nti nze ekigambo kye bayita blackmailing divide and rule byonna nasoma politics mu ssomero mumanyi manyi wuzi museveni omanyi enkola ze zaakola ne bwonoŋŋamba nti lumbuye yeebaka ku muwala we ne bwonga nti lumbuye yali embizi namba nga tagisaze ne bwonoŋga nti lumbuye yakola bweki ngaokyogedde ku midia mm. tekirina kye kigenda kunkolako kubanga ebyo tubaddemu ebbanga lyonna si leero luno kwakyagulanyi si lwaddi bibaddewo ne bwonooleta propaganda eyenkana atya mbimanyi museveni olaba yavunza idi amin dada n'amugja ku maapu ng'asasudde sente empya n'enkadde tubadde tulyawo nakikola ku kyagulanyi mweke nyini nemulwanyisa gwe bayita propaganda black mero divide and rule okutuusa robert kyagulanyi sentabwe yawangula obukulembeze bweggwanga kati ate lwaki mwerabira ekintu ekyo ate mufokasinga kunza ate okuntuna neddo nze sinza ekizibu ekizibu ye museveni eba bagamba okukola bye tuyita propaganda black mero and division nze tebinkolako kubanga nabisoma mbimanyi engeri gye babikolamu mu uganda omuntu okwogera ku muntu ekigambo ekitaliyo kyangu nnyo kubanga abasasuddwa okukozesa endowooza yeeyo kati nze byo tebindya era tebijja kunja my main focus my main primary target is your safety bahabura tabasula mudatu wakarekezi ebisigadde mwetereze tuwanyise mu seven kubanga kyekizibu kya fe ekyo kyo kimaliriza kyekigula lugi kya lero kati video etandise before nga video tenatandika njala tumira ku manegenda mwenna ababeera ku platform ezenjawulo nga siriwo nebase mwebale kulwana ntalo gyesiri buli omu abakyala abaami abakadde abavubuka abali ku tiktok abali ku facebook abali ku whatsapp abali ku snapchat abali ku twitter nga mulwana entalo zalo mujesiri njagala bebaza mwebalinyo mubalire eddala sizisobola bwomu era njagala bowa saluti mwebalinyo mubalire eddala kubanga nze ndi bwomu bantu bangi abanjikira naye nga sibamanyi naye bwobanga ovayo nolwana olutalo lwange ku buli platform yonna gyoliko i salute you mwebalinyo mubalire mwebali kulwana temujjanga oku ebisigadde katonda yamanyi nze ngenda bawa information ngende maaso nga bwe nkikola bulijjo allright ntandise n'okubategeeza ensonga zino ekisookera ddala njala bajjukiza nti bwe nali nga ndi emabega w'ebitayimbwa emikono gye gitawomera muwemba ebintu bingi byayisibwawo bingi nnyo byayisibwawo nga ndi mukkomera naye mujjukire mu kuyisibwawo babloggers bangi baaliwo baali bakola ki question mark naye nga byenayogera byonna bihappeninga teri adifeni nga teri akola ki baali luddawa bubabuuze baali luddawa they should consecrate on m7 and his government not me Echo kubidi. Bwenvude yu nempa information ina jempa. Bintu cheli happenings. Kwa information jempa wadde. Okujia kwa bintu okutuka wani mbida kati. Natuwa ya chitu gamba ya chitu gamba. Because na information na content jempa wa. So we should concentrate on to save and to claim our victory. Not me an individual. No. Techijia kola. Techijia kola. So nzebo nalimi metana. Ebintu vingi bi happening. Nga siri wo. Bwemba de wanjo get the bintu vingi nye vizikide. Bila baba kukusirika natuka wo. nze nkola gyenkola so tukonsentratinga ennyo okulwanyisa museveni dani okulwanyisa abantu basekindomu tekina kigenda kukola era mbatumiddeko mwena balwana entalo zange nti mwebalinyo mubalire ddala temujjangaoko ekirala mwena bannayuganda nabategeeza nti ebintu bingi ebigenda okwapeninga nabagamba ekya constitutional review nembaga kigenda kubeera sigenda kimalako obudde okugjako ba meeting eyabaddeyokko nga ba discussing ekintu ekyo naye nga nali nakibagamba dda previously nti bagenda kuleeta bills bazikyuse n'okulondera obukulembeze mu parliament nakibagamba dda nnyo sigenda kiddamu naye nga nakireeta mu meeting eyabaddeyo ngeye bagenda kifoomingamu ne bagenda kikwatamu mu meeting eyo babuli ki ekyabaddewo mutegere biki ebigenda mu maaso so njagala tuteke focus awo n'ebintu ebyegenda mu maaso ekirala buli muntu yenna omanyi nti wakwatiddwa senyiga oyo musiige mugenderere mugende mukozese enkola yaffe ey'ekiddugavu mujja kuba bulungi era mukitegere nti waliwo ekintu ekitambulamu e uganda kyemutajja kutegera naye mwegendereze nnyo engeri ebintu gyebitambulamu so ekyasenyiga kyo kibagambye ngenze ku kirala kyengendo bagamba mukkowere erimu buli munnauganda yonna gyoli nga oli mwana wa buwala eno mesi njagala egende bannauganda mwenna abakyala abali mu uganda bw'oba okimanyi nti oli muzito bw'oba okimanyi ngaoli muzito wewale okugema mfunye reports ezisukka mu makumi atano mukaaga okuva mbakyala ab'enjawulo n'abasajja ab'enjawulo nga bampa obujulizi nti okuva bakyala babwe lwe bagenda okugemebwa embuto zaabwe zavaamu kikuzaawa gwe omukyala yenna ali olubuto wegendereze ennyo gyolaga okugema naddala kino ekirwadde ekiriwo lwaki lisooka omala okusobolokoka olyoka ogende bakugeme togenda kugema nga oli lubuto dont dare go there please kubanga olubuto lwe lunaavaamu oyinza obutaddamu okufuna lubuto oba okufuna ebizo bisingako awo nkiddamu omukyala yenna ali eyo ng'oli lubuto oba lwa wiiki bbiri oba lwa mwezi oba lwa myezi mukaaga togenda kugema lindako omale okuzala lyoka ogende bwona oba oyagadde repoots zenfunye ziri makumi abiri eziva mu bakazi bennyini nga bakonfeesi nale babbaaba abo ab'enjawulo nga baŋŋamba kituufu abantu baffe abakyala baffe bavuddemu embuto olw'ensonga abcd ey'okubagema naawo sigenda kulwawo ngenze maaso njala muntu agingire omumpembe charles peter mayiga wasanya kalooli nina meseji ye olwaleero naye nga ntandise bwe nti temukyewuunya okutandika n'olunaku olwaleero ebitongole ebifulumya amawulire n'okugasaasaanya ku mitimbagano egy'enjawulo okubanga gigenda tandika okutambuza amawulire agakyusa abantu obwongo kyetuyita diversion okubajjako ku mulamwa nga bakola ebintu ebyawukana n'ebyo abantu byebandibadde bategeera olw'ensonga nti museveni pressure emwitiriddeko baagala nnyo okubuzaabuza abantu okubajja ku bintu bye balina okutegeera naddala ku tv radio stations ne ku social media era bangi baweereddwa ensimbi okukola ebintu ebyo nabagamba entalo z'aba bloggers naddala ab'ekibiina ekya national resistance movement n'abamu ku ffe abamu abali ku media mwegendereze nnyo ebigambo ebikyuka enkya n'eggulo ng'abantu bakyusa sitatimenti olw'ensonga nti munaatera n'okulaba ng'abasumba bavudde batandise okuwayinyigira mu mazina g'enkima agatali geegamu agatakkirizibwa Walano wenjo gambira basumba mu Uganda mwegendereze nyo statement ze mufulumya kubanga zino zikosa mwe era zikosa n'abantu bennyini endigaza mwe ze musumba ekyo mukigenderere kati ntandi sekwenti mukoye erimu ku mande eya wiiki eno yennyini gyetugenda okukuba mabega ngenaku z'omwezi zaali ssatu omwezi ogwa january mwaka bbiri abiri mu ebiri wasanya charles peter mayiga kaloli bwe namala okukola vidiyo yomubulange eh, vidiyo yomubulange emmengo mbi muli ku sunday wavaayo nekuyisa bubi olwensonga nti gwali osobodde okuleeta ebintu byali byagala biyite mu buganda nebigaana era ndozabiraati sabasinga obungi nazitadde ku mutimbagano mwazirabye omwami ono yayise bannamawulire n'ayita bablogers n'abantu sekinoomu n'abawo omusimbi okutandika okunsiga ettomi n'okunnemirira mu bintu byenjawulo ng'agamba nti nno ebintu byetukola bivumirira obuganda n'okuwonna ekitiibwa kya buganda wich nti ye tamanyi nti ye mulabe wa buganda asookera ddala mayiga ssente walisasudde abantu bajje bakola ekintu ekyo era nfunye ebintu bingi nnyo ebikwatagana ku bintu bigenda mu maaso mbulanga emengo buganda olw'ensonga nti gwayagadde osasula sente ba bloggers ngenda kuza omwezi esatu oba yita mbulanga emengo nobateeka mu kifo mu kisenge ekyenjawulo nobafalasira okuba nti balumbalumbye inandawo naye nakugamba nti nze munnange ne bona okola otya okujja nga obuganda buteredde nja kutambula naawe mpaka ng'omaze okunyika omaze obinyika mu nsuwa nga buganda eteredde awono mayinga jagadde kutegeza nategedde meeting jo ayisemba na mawulira ba bloggers ngo basasudde batandika okukola ekintu ekyo ngenze maaso mujjukira gyebuvuddeyo katono video kati etandise mujjukira gyebuvuddeyo katono nti ssettendekero wa makerere university eyokyebwa era bwayokyebwa ebintu bingi nnyo ebyasirikira nabamulawo omuliro eyakwata omuliro eyakwata e university ddala ku kizimbe ekikadde enteekateeka eyalimu ekyo bano baali beekwasa okwokya makerere eyo babuze ebiwandiiko byabwe n'empapula zennyini ezikwatagana ku ttaka makerere university kwetudde mujjukira nti ettaka bwaguuga kutaka eh, bwaguuga makere university kwetudde okuva gyetandikira negyekoma ettaka lino lyawebwayo obwakabaka bwa buganda okuzimbako setendekero eyo okutendekerako bannayuganda bonna abava mu bitundu ebyenjawulo kubanga bafuna obuyigirize obuli ku mutendera gw'ensi yonna n'okuba nti bayamba eggwanga uganda, uganda. wetwogerera essaawa zino omumpembe charles peter mayiga ali mu nteekateeka ey'okutandika okunoonya ebikwatagana ku ttaka lya makere university ngaayambibwako state house mu bigere bimu nga genet kembabazi oba genet museveni mama assassini mother of death yali mu nteekateeka eno eyokuba nti bali mu kunoonya ebyapa byamakere university babyezze mu nkwawa batandika okuba nti bacunya university n'okwagala ogiteeka ku ttaka bo beddiza ettaka eryo mujjukire mu kkoere erimu ettaka lino baaliwaako n'omumpembe omu ow'eggwanga lya kenya eyeyita omumyuka wa president okuba nti alina okuzimbako ekizimbe gali kwoleka kintu kino twakikubalera nekizikira bali munteekateeka yemu okuba nti ebyapa bino byamakere univesity binaba bikyusa okubizza mu mikono gya genet kembabazi ngaayambibwako owasanya carl charles peter mayiga yensonga lwaki makere tebakyajogerako olwensonga nti yo eyinza okuba nti banatano gijja ku layini mumugirabanga weri naye nga enishale yoyinza okuba nga teriiwo mu kino genet kyayagala ayagala makerere eveewo ettaka balyeddize bo bakolemu ebyabwe bisinga obungi kubanga kyebasinga okwagala okusiiga ebyenjigiriza kino ne bafunvubidde okunoonya ebintu byonna ebikwatagana ebyapa bino era ne mukwokya ekizimbe ekyo baali bamanyi nti mathe taito oba nakazadde w'ebyapa byonna oba nakazadde w'ekyapa ekitulamakera univesity kyetuta mathe taito nti yali ali mu kizimbe ekyo kyebayokya naye bagenda okukebera obulungi nnyo nga nakazadde w'ekyapa kyamakera univesity taliimu bamunoonya emirannamiro n'ebitwetwe okuba nti bamufuna bategerewa waali basobole okukolako ebyankwa naye ngamba mukootakoota mugaalumwe nabagamba nti ebyapa byonna ebiriko ettaka lya buganda byonna gye biri tumanyiyo muli munaaliguna ne mulitwala kuba terina mipiira terisenguka awo nno nfundikidde awo ngenze ku nsonga endala bwe tutyo nga bwe nabagamba gye buvuddeyo katono nti eggwanga lya kenya lireebareeba okugenda mu kulonda okwokukyusa obukulembeze obw'emirembe naye mbategeeza nti omumpembe yosero tebasika mutano wa kale kyezimuziyizidde ensi yaleeta musanga bisibe ateekateeka oba yateekateeka okuyingizaayo abampembe be ng'azimba ekintu kye mu ggwanga erya kenya era nentegeeza eggwanga lya kenya okubeera obulindaala ngaasula ku ttaka nti musisi bwajja tokosebwa ekitanda tekigwa bwe tutyo nno nebitegeeza eggwanga eryo gaali teribusanga enaku z'omwezi asatu lumu lumu omwezi enaku z'omwezi asatu mu lumu omwezi ngenaku z'omwezi ngenaku z'omwezi asatu mu lumu ku kiro ekyakeesa nga lumu ogwa januari 2 22 ebikikwekweta ova omwange tondeka waka kyatinkuuka mu ggwanga erya kenya bibuga ebyenjawulo okugenda okukkakkana nga bambega abasukka ebibuga ebyenjawulo mu kenya bakwatiddwa era nga babali mubibuga mitayimbwa bano basangibwa nga bali mukukola basangibwa n'ebintu ebyenjawulo bye baali bategese okuba nti bateekateeka olulumba olw'okukyankalanya ebyokulonda bye kenya n'okuba nti bakyankalanya eggwanga lya kenya kino nno kyagudde amatu gabanna kenya ne bategeeza nti omusajja ono gwemulaba ano gwemwogerako naye information gyawa eri crucial mukino yenteekateeka yemu omwami ono olwategedde nti ebintu bino bigenze bwe bityo olwedde yali yayingizayo dda abakyala abali abakyala abawerako enamba okuyingirayo era okukola ekintu kyekimu okwefuula nti bo bantu abanoonya obudda mu ggwanga erya lwanda abanoonya n'abasajja obbawasa nga mu kino bakiyiseemu ogenda okuba nti bafumbirwa abasajja bannakenya naddala abasajja abalinamu kasente n'abalala abali mu makanisa ag'enjawulo okuba nti bo bajja kuba kyangu nnyo bafuna okubawasa dani okuwasa abakazi baayo nakino njala kitegeeza bannayuganda oba ne bannakenya bwena bali mu ggwanga erya kenya mwegendereze nnyo abakyala batali ba nsi yammwe nti bamu ku bantu abasindikibwa mu biseera gye bujja katono mujja kitufuula nga mukiza munda nga kifaanagana ng'ekya uganda bwe kiri kubanga bagamba nti tugamba nti nno nti akutemyako oyagala wambazzi kibuyagala aba asudde kwata bukwasi kyoyagala ogenda omaliriza ekyoyagala so no mbanyagala bategeeza mu butongole nti ekikwakoto kyemwakoze okukwata abasajja ebikumi abataano eryo nno ne banno bannakyala bayingira edda nga bali mulimu gwe gumu era nga kyebagenda okusinga okutagetinga nnyo ze chach muno nno chachi gyebagala okutagetinga yaba th adventist mu ggwanga erya kenya okuba nti bakola ebintu ebimu bibadde bakola mu uganda era babitambuze nga balina okwagala kati wano nno wenjagala ogenda ku programu entuufu eyandeese njala muntu agingire omukyala ku thumu eyaliko mukyala w'omugenzi sheikh nohomuzatabatte mubuulira information eno ngende nga bwegikola era njagala mugamba bwe nti munnange semateeka wa uganda akuwedde emba okukola kyoyagala naye semateeka yeemu akutunuulira nnyo n'akuwa obuvunaanyizibwa okwebereramu ng'omuntu mukyala kuruthu muzaata nakugamba mu vidiyo yange wedde nti gwe weeraba mu kifaananyi ky'okuba nti oli mukyala naye ffe tukyakumanyidde mu kifaananyi ky'omugenzi sheekh nuhu muzaata batte ebikola byonna by'omanyi oba byokola nkimanyi nti bisasuliddwa siteeti era n'omusajja gwe baakuwadde ngenda kuwa ebyafaayo byogenda kutya naye maama nga sinagenda mu maaso okweyongera neinfomation egenda kugamba ekigambo kyekimu munange gye wasindika omugenzi sheekh nuhu muzaata batte naawe gyolaga akaseera konna nkiddamu gye wasindika omugenzi sheekh nuhu muzaata batte kubanga olukuwa lulimu gyogenda essaawa yonna nakugamba yoseti bahapulo tabasira omutanu wakalekezi ensi yaleeta muzeyizedde taleka mukulla mabega bwamala okukozesa kubanga ye mu mbeera ye buli mbeera etuukawo abaako omuntu gwayagala amuyise mu mbeera eyo agende ku kiddako baakuyisa oba bakukozesa okubeera mu lukwe olwajjawo sheekh nuhu muzaatabatte kyekikolwa kyekimu naawe bakuyisizza mu ngeri gye wayisamu muzaata era naawe njagala kugamba wetwogerera essaawa zino wandigoberera sheekinoku muzaata batte okkubera emuli erumu ntandisibwe kuluthum muzaata kyonna kyokola koza kamanye ng'akoza ne webbwa gye bujjako katono nnyo naye wandifuna ekintu kyekimu baawo kyeyafuna mu lukwe lwalimu okoze ebikolobero bingi nnyo n'okwemulisa n'okwogera ebigambo bingi nnyo n'okwefuula n'okukanula amaaso n'okwesesa ngaomutamazeewo oba gwe babikkuliddeko nga bate nasuubira nti bagenda mubikkulirako nomala ekitiibwa mu bakyala abasiraamu nomala ekitiibwa mu busiraamu wepo n'otufuna nti bannayuganda basinga obungi tebakyalina mukwano gwagusinga naye tewamanya mu kiki kyoliko munnange njala kugamba mubutongole omusajja akubindisa amasejjere musajja mukozi wa siteeti era mission eye yagimaliriza alina amatwa awuliriza njagala kuba nti information eno gifunye bulungi nkiddamu omusajja akubinusa amasejjere musajja mukozi wa state nga ne mission eyamuleese njagala kugamba yagimaliriza abatunuulira ensonga munda era n'abatunuulira okwekkaanya abantu ebigabo byboogera n'ebikolwa mutunuulire omwami ono ebikolwa n'enneeyisa gy'abadde yeeyisaamu tali sure nti alimye mukamuzaata n'ebikolwa byakola mubikole nga n'ebiseere mubwemubulamula bwabayogera ng'akankanirira akwata ebintu nga tateredde alina ekikyamu kyeyakoze era mission ye yagituukiriza mukyala kulutho omuzaata maama wange kyewakola baawo naawe bakikoze era nkugambye baawo ali under muhose project nabagambye byange mbyogera nga musezi agulesiyani muddeeyo mutunuulire kuva ebintu bino byatandika ku midiya lwaki babiwadde midiya play lwaki buli munnamawulire yenna ali state funded afunye interview n'abantu bano era lwaki buli kimba kikoze nga n'emizikiti egyandiba tegikkiriza kukwata bintu bino babikwatamu mumizikiti mu bitundu by'enjawulo kubanga guno omuzanyo guli under state managed and funded by the state kati mukyala mukulu Nkubuli demo nange okalia dakadada Mvunyo jiri na mkatiko wepone kulinda mkofini Nelioka e, kukara tata nawe no ulida Echintu chino Choli mu esawa zino Kanchi kugambe bwendi Ti Gwenao gugwo Mukasera mpawe kaga Oja kuulida Echina bachi vude muyevila kabwendi kwembi ugila Sagara kuru wako nyo na kude Dako chintu chisuka kwecho nkubuuliridde naye nzizaayo akatambi kano bagemu otunuulire obutambi bwonna naye nga amaaso mugatadde ku musajja ebikolwa byakola ebigambo byayogera enkankana gyakankanamu nengeri gyakolamu ebintu byebambi aligirite consias ku kintu kyeyakoze ono omukyala kyataategedde ze information ngifunye ngigambye ngenze mumaaso yoseri kuno njagala bakutaginge yose tebahabulota basiro mutano wakale ekizinga enaku z'omwezi abiri mu nnya omwezi ogwa desemba omwaka bbiri abiri mugumu gye gutukubye mabega kwolo wali tozisukka olw'ensonga nti nkuge waliwo olukwe olw'okujjawo nga mukyala wo jireti ne mutabani we muhosi kanyerupama baali bategese enteekateeka eno okutta naye n'obaako engeri gye walutebuka era n'oluwoona bulungi nnyo njalako buli ekyali kigenda okussa okitegeere ate era n'omufubuka ono gwe mwakutowa sfc akyaganye okwogera kuga tagenda kukkiriza kwogera kubanga abantu ng'ekikula ng'ekyo baba batendese kye balina okukola era nga nakuza omwezi abiri mu nnya wali tolusukka okimanyi bulungi nnyo naye mukama akyakubiseko akasubi nesawa yonna oyinza okitegeera nti ekintu kyo kyandibanga kinatera okugwamu kiri bwe kiti mwena abannauganda abali eyo abasajja abatufuga tebakyafuga nti bakolerera ggwanga wabula bakolerera mbuto zaabwe wetwogerera nti wabaddewo akanyola bikya mu state house nti ye nga bamafia abali mu state house abakulira janet kembe bazimba masasini mother of death oba mother of death omukyalo ono ne banne balina amasomero agali ku international level balina ebintu business nyinzi bakola eziri mu Ministry of Education bali bakola dda nga basstockings ebintu byabwe ebyokugula amasomero okugatandika buli kimu era nga bakoze bakuteddemu sente nyingi nnyo so ng'ate musirusiru tabasira mutano wakalikiza abadde tali mu nteekateeka yakuggulawo masomero kati bano ne bagamba nti aa ono muzeeyi yayiika windows tacyalina kintu kyatugamba njagala okubimu akafaananyi gwe ng'ali eyo okadiiza jajjawo omulala tacyalina mugaso naye ng'alina byakulemesa chicho musubiriza ogamba nti ya jajjo no kave ofeto egende maso naye abantu benyini tebamanyi nti ekisibye ekisibye omulambe bigere gyobera kugenda kudduka omufu yenyini yakimanyi kati yose tibaharula tabasala mutano wakalekeze ekyali kigenda okukusa kwe kutuula mu meeting n'obaga nti oli willing kugulawo masomero kyokka ng'abantu bano baali batadde billions and billions of money nga baagala bagulawo masomero gatandike batandike okukola sente yensonga ensonga egenda okukussa kubanga ali ofiri bafiriza sente yensonga ensonga lwaki bagenda kujja mu budde naye ng'ate bakyalina ekigendwa eky'okukujja mu budde bwekityo abasirikale abakuma bona tekuli ateekeddwa kubeera nabbasitoola oba mundu ngirimu amasasi okujjakawo bennyini bwataddewo naye nomuvubuka ku olwo yayina emundu bastoola gyetuyita pisito ngirimu amasasi era ng'agenda kumaliriza naye eh, nga bwomanyi nti nnaku z'omubbi zibaana olunakulo olutufu lujja kujja omuvubuka ono munnange wetwogere bamukwata bamukwata olw'ensonga nti museveni teyali tayagala kugulawo masomero bano bamutega akakodyo bamujje bakole ebyabwe wepo n'okuwamba gavumenti bagitwale omwami ono gyali essaawa zino akuumibwa mu bifo ebyenjawulo ebitateekeddwa kukkirizwa muntu yenna era nga baagala mutegeeza ayogere ani yamutuma naye nze byangala omanyi mbyogera nga omusaza gule sowani nkutegeezezza era weetereze kubanga essaawa yona naawe eyakwawulula egenda kuba esiridde essaawa yonna era n'okutegeeza nti okkomeralyo eriri ekisozi ku faamu eri omuttaka gyosibira abantu n'obabuuza ne bataddamu okulabikako twalitegedde ne bwetunaaba tufuukuuza nga tumaze okukunkumula omukono mu kibya ekkomeralyo eri ekisozi ku faamu erimu underground gyosibira bannayuganda ne babulwako amayitire twalitegedde era gyottira bannayuganda abayitirivu abalinga obugulu bw'eggongolo era nakyo twakitegedde nti abasinga obungi gyobattireeyo era njana kutegeeza nti abasawo ndowooza bazze olunaku lwajjo abaana abaava ebenini nga balemereddwa emikolo egyabaleeta era bakugambye nti bo emikolo gibalemye olw'ensonga nti ebikolobero by'okoze tebisobola kukkiriziganya na waya zaabwe oba n'amasannyalaze gaabwe kuba nti bagenda kuyamba bwe batyo ne babinyika mu nsuwa ne basobola okuddayo mu ggwanga eryaboobwe nga bamaze okugamba nti mm, okusinziira nti buli kintu kibeerako limiti mukama wange bizibu byolina biyitirivu nnyo osaanye omale okuba nti weetunulamu ngaomuntu otherwise ensonga evudde ku namusa etuuse ku nyoga era nga otwogerera ku pressure yamaanyi nnyo to the extent oyagala kusuula kitawulo ogisuulewo odduke oba ogibinyike mu nsuwa naye bikyakulemeredde mu kino gyala kugamba era nakugamba kasita walya olukwe mu buganda kasita wali olukwe mu bunyolo n'oli olukwe mu bwatyabazinga ne bannayuganda basinga n'otta famiry zaabwe bakuyamba kabaka tandika butandisi ero jja komekereza ngaba nnobo nayi bakomekereza atenga obudde bwakumpi nnyo siwa wala nnyo nakugamba gyokoma okutta ekyoyo oyo gyekikoma okugamba tatatata naye gyekinakoma okuba ngaotta gyojja okumanya kiki ekinaddako awo nno wenvudde ŋŋende ku security alert ezaleero njagala muntu agingire abantu bali wammanga babere ku vidiyo eno okuli omukulu drake rebega sebalamu john, Bos- sebalamu john kuli Hamis Chigundu, Gashta Lenta K, Nabukera, Godfrey Chilumira, Godon Wavamuno, uh, Segawa, Nonga Gugwaita Yuanga, ne John Bosco Mwongi, njagala mwere ku video yeno, kwa maro kunywa ku mazi, njagala genda mu security alert system muzitegere bulungi nyo. All right. kuno bwe kuba kuliko abaana oba abazzukulu abaana batumemenye mubataagenge ngaobudde bukyali yoseri tibahabula otabasira mutanu wakarekezi y'omu ku bantu abasinga obugagga mu nsi yonna ng'alina ssente ezitabalwa obutabala n'obutabalika eziri ku akawunti offshores mu nsi ez'enjawulo eziri mu bizimbe bikalu wepo n'ensimbi enkalu ne mu uganda zaalina bwe yateekawo abantu be n'abafuula b'ekisiikirize okuba nti tubalaba nti bagagga naye nga munda abantu bano bo bakolera state era bakolera basajja bano wetwogerera nabagamba nti kampala erina ebizimbe ebirimu byonna byonna 80 oba ebitundu kinana ku buli kikumi byonna bya yosefu tebasiba mutano wa karekezi mukyala we mutabani we abooluganda bakulu nab'emikwano okuli ne jenosalemu sale bananyina ebizimbe bino bana abantu bamula abaliko amanya ag'ekiganda ag'ekikiga ag'ekinyankole age gonna ekye tuyita kamafrage oba okwekweka n'ofaanana ekintu ekyo kye balabawo essaawa eyo naye nga si gwakirimu waliwo akirimu emabega basajja battu bano bonna bemmenyere bengenda okumenya abantu bano balina obusente obwabwe obutonotono ngaera bagage babeera naye museveni nakola ekintu kimu n'agamba nsobola ntya okufuna abantu bano batekawo embaagala n'atandika okuyita buli omu sekinoomu ng'ayagala amuwe emigabo mu kampuni esina kindi amuwe ensimbi atandike omukolera olw'okuba nti abantu bano abasinga obungi tebasooka kwegendereza nakutegeera abantu betudiringa nabo endowooza yabwe eriki bwemukiza okujja mu kampuni yange mu shares ki ekiddako ne batamanya nti buliwowa wuntu shares nga mugwira ekiddako aba nekigendwa ekyokujjawo oba okutwalako bintu byonna byolina kyenjagala bwa ekyokulabirako abantu abaagaana okukwatagana ne bizinesi za museveni bonna bali mu ttaka era nga baali basajja bannansi bannakabala omwali omugenzi mulwana omugenzi mulwana yali munnamakolero munnauganda akyasinza okuba nti ali world collected ng'ali principled abana Uganda emirimu afurumya quality products ayagala eggwanga lye teyeejalabya abeera mu woofiisi ali approachable naye ng'ate tagulirirwa lye likodi zemumanyika omwami oyo ku byenjogeddeko ebitono ye musajja mu likodi za uganda wononya vidiyo nga mulwana agaba ssente nowere ng'agaba emirimu ye musajja wononya product ye gye yakola mu uganda ng'ekyaliwo ye musajja abadde akoze amakolero ng'agakola ku ssente ze nga tayagala ssente ya kibi ye musajja gwotawulira nkobbala nti yalyassa omuntu ba lyatuzeko omuntu lyabbyeko omuntu tugenze ku mugenzi zimwe tugenze ku bagenzi omwali abaali bakola sembule ndoza omusembuuyo sembule baali bagoluganda babiri omu ndoza katonda amujjula eyo naye bagisuula tugenze ku bagagga bangi nnyo ababadde n'omugenzi uh, n'omugenzi uh, Eh, n'omugenzi kasiwukira be bantu abaalina omutima gw'eggwanga tebakkiriza kubateeka mu nsi gombi era baagezaako nyo ne bagaana n'abagenzi badde bajja batta nga bali mujjero kayuhura yabatta olwokuba nti baagaana okukkiriza diiru zoyasatuwakalekiz ne famire yaabwe kati wetwogerera njagala bawo ekyokulabirako ekisembyeyo ekyomugenzi burahimu muwanga kibirige eita bmk eyalinanyini hotel africana haji muganda ni mukama akomuze mirembe haji ono bamutukako ne bamukozesa deal ne bamuguza ne shares negative yamaya kigenderwa kyagenda okuvayo nga haji bamazo mujjawo mungeje bagenda okujja abantu bano haji katuna na amujula nga bakozesa obuyinza obwaba wirwa abantu bano mwagenda okulya ebyava mu kiramo n'ebintu byakolebwa ng'ebintu bino bizemba nannyini byo originali bannannyini byo naye ng'ebintu bya haji byagenda mubiyitirivu nnyo sono njara mbere echo kulabira ko muyigenti haji ibrahimu chibirige muwanga echa mutuka ko chijaje muli sawa yonna mustekiniki yomu owa mukakodyo ke kamu ntandise bwet abantu bano wamanga mochimanyi bulunji nyo obade modilinga ne 7 mu 7 ya chimanyi nti sayo na ya mwalo yinzo okusirira ndaje musigaza mutya sente ze nebyo ogaggabye kati kyayagala okukola ayagala bakola kiyakola omugenzi ibrahimu chibirige bananyini horizon bananyini horizon omukuru uh, Charles Muhangi n'abantu abalala naye mbalabudde muno gwe mulundi ogusemba yo si mwe bagaga mu Kampala sidde mu bwa kosa chukitarati ekiriwo kiriwo kiti omugaga Drake Rubaga ona woli tata wange endyayo entambula yo gyegendereze bwe kiba kisoboka ng'obudde bukyali tuuza famire yo ogihuulire era ozeyo ebintu by'abasajja bano byokwasi ndowooza kiyinza okukendeeza kubula bwoyinza okutuukako drake lubega nkiddamu nkubuulira amawulire nekuwa ne solution okutwalako nawe obugagga obutono bwolina nga bamaze okukugjawo lwakiri kwata byomanyi nti byabasajja bano obibaddize osigaze ebibyo ne famire eyo mirembe sebalamu john owa freedom city n'ebintu ebirala byonna byolina taata wange simanyi wakuno kuliko inako muzukulu wa muganda we gwomu ku basajja abalina ebyobugagga ebingi naye ngaekifaananyi kyebirimu kikyo naye nga bebali banyini byo gwomu kubaze ku lukala luno era basuubirwa okuggibwawo mu bbanga ettono ennyo ebintu byaba bitwale nejjukire banaabitwala nebyo famire yo ejja kufiirizibwamu ebintu ebitono byewandibadde basigazaawo ku bitono byewandibadde obeera nabyo nawe kyo ekintu kyekimu njagala otuukirya abasajja bano obakwasa ebintu byabwe oddeyo ku nomo sensi zo ne mu bizinesi zo ze wali weekolera ngaobudde bukyali neba nakutta ojja kuba wejjeeko ekintu ekikyamu nga ne famire ogiresa mirembe muganda nga amisi kiggundu kubanga gobera muto wange sikuyinaako buzibu wadde wagira gavumenti oba okolaki bwenfuna mesagi njikutuusako era nga njagala kugamba amisi kiggundu kiba kyabulyaza amaanyi okweteeka mu kifaananyi ensekere kyeya ekyagitisa okulaga ensi nti oli mugagga mu vundu naye ngaekituufu kiri nti okimanyi ebintu byonna byolina bya muhozi ne genet ne museveni era ne bunjulizi bwe buli muganda wange nno bagamba ataali kutambulira ku sibira yamenvu gwomu ku bantu apali ku lukalala olw'okuggibwawo bala abasajja baleke beddiiza emaali yaabwe mbadde nkusaba okola ekintu kyekimu kyengambye baganda bange owekitiibwa gastolentake naawe kyekintu kyekimu kola kyenkusabye ba kyembase baganda banga basose waggulu kubanga nawe oli ku lukala luno gasita lule ntaka tamumanyi yewa ntaka ebekers anene ebizi mu kampala awo bingi nnyo gasita lule ntake naawe akakodyo ke kamuke bagenda okukola tugenze ku mukyala gwe muyita omugagga omukampala nabukeera nabukeera y'omukuba abagagga omukampala abalina ebyobugagga bya museveni ne geneti bye bakozesa godfrey kirumira bagale nkugamba ekigambo kye kimu Gordon wava muno wekitiibwa nanyini benzi mu Uganda aina aina obuyinza nawe taata ozze ku listi yange wegendereze endyayo entambula na buli kimu kubanga akakodyo kekamu kabagenda okukola bmk bamukola nawe kabagenda okukola segawa lyenfunyeko lyonna mugagga gwe bayita segawa naawe ngaoli mukowere erimu nawe wegendereze nnyo yanga gwe mumanyi owomundeeba yali owomundeba katoba waawa naawe akakodyo kekamu kabagenda okukola nono yondoza John Bosco Mungu bangu nayogeddeko wali ndowooza naawe wetegedde buli kimu kye bagenda okukola mu kitegere bulungi enkola gye bagenda obattamu yenkola gye bakolamu bmh muwanga kibirige okuba nti mugenda seebengerera mpola nga kando y'omukyaki oba ey'omumaka mutuuke okubanga mufa ebintu bino babitwale n'ebyamu binyini babitwaliremu kubanga bo tebaagala kuleka bujulizi mabega tugenze ku bananyini masomero nga twolekera okuggulawo amasomero gye bujjako kyesusuubira nti ganaggulawo kyovula nabagamba musooke muleke okuteekayo ensimbi zammwe amasomero agasinga obungi naddala mu buganda gayinza obutaggulawo genetic embabazi mama assassini mother of death agambye oba ayina enteekateeka eremesa bannanyini masomero agamu obutaggulawo nga beekwasa ebisaanyizo ebitatuukiridde n'okuba nti baagala kusigala mu bizinesi nga bakimanyi nti mwena abasinga obungi mulina loans mu banka bwe baana abakkiriza okuggulawo mujja kuba mubaleeteddeleenya kati bagenda ssalawo ekirugambo kyekimu era amasomero mangi ba school owners mukimanyi bulungi nnyo mubadde mweteekateeka okuggulawo naye mwafunye ebibaluwa bye bategeeza nti amasomero gammwe tegali ku mutindo ogwetaagisa kuba nga ggulawo era mukitegeere nti kyekigenda ogenda mu maaso kijja batuukako kati ŋenze ku meeting eyabaddewo ngaenaku z'omwezi ŋenze uh, ku meeting eyabaddewo ngaenaku z'omwezi nya nga balina okunywawo ku mazzi wano ngaenaku z'omwezi nnya omwezi ogwolubereberye omwaka 2022 mu meeting eyatudde mu state house entebe meeting eno yakuliddwamu yatudde ku ssaawa 3 zennyini eza akawungezi yawedde ku saawa mukaga obwekiro kitegeeza tute saawa ssatu ngaetudde mitingi eno yakuliddwamu omumpembe yoseriti bahabula otabaisiba mutano wa kalekyezi nsi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe netulwamu muhoozi kanyerupama yatuddemu genet kembabazi mama sasini mother of death yatuddemu salimu sale the god mother of all somali communities in uganda netulamu jimu muhwezi the terrorist netulamu henry tumukunde omuko netulamu kale karekyezi kaikura oba karekyezi kayihura eyaliko omukulu wa polisi mu uganda kati mu mitingi eno nga sinagibanyonyola bulungi njagala mujeyo ekifaananyi mukize mabega mujjukire bulungi byenajja mbagamba ndyoke ngende wansi ulira muwulire bulungi nnyo muwulire bulungi nnyo mara okugula wano ngendeko mu biterekero lyange wano linda ko terekero luwa terekero wuno uh, video ziriwa wano videos zino all right so ko pausing wano mujjukira bulungi nnyo bwe baatandika okkuba bo mu mukampala nabagamba nti adf kitongole kya museveni kyasasulira ensimbi empya n'enkadde nebagamba ana eh, drama wasemwai sfc iso ne eso webakola ebintu bino nembagira ekifaananyi bulungi nyo nebagamba nti ne sente zebasasula ebitongole byamawulire ebiri international okukola omulimu guno byonna sente bazisasula nembabulira baani abaali ku pano okuwulira ensi yonna obunkenke obuli mu uganda mwalimu mukoddomu wembuga andrew mwenda mwalimu yaliko mwalimu minisita jimuhwezi ono terrorist walimu n'omuzungu yalasinzire nairobi okuba nti bakola ebintu bino naye mbagamba nti eno geemu nteeketeeke ngaebikola byabana bana baami baagala genda kuba bebagaga bya congo okuteekayo ensi endala wepo n'okuba nti balina ekigendwa ekyokuba nti baagala kuba nti battisa bannauganda naddala amagye agannansangwa naye mbagamba ono komedi taliyo mu magye ne mu ntalo omuntu civilian takkirizibwadde okwesembereza ekyambalo ky'amagye etteeka erisooka mumaje omanga muri mutalo teri muntu akirizibwa kwesu kuyingira kampu ya maje yonna wadde okwesebereza ekyambalo wadde mundu ne bagamba nti ono comedy guess what lwali terubusa mukoddo mikojja wa muhozi kanyirugaba andrew mwenda eyita munnamawulire ne bamurikoodinga akatambi ne katambula ensi yonna yemu yagenda ku alujazira remembe yagenda ku alujazira analyzing ebomu kumbe guno omuzanyo gwabwe nabagamba basajja bano bandibanga balina diguli ne phd zebafuna naye nabagamba mentally they are sick mentally they are sick and they are so arrogant nabagamba abo bannayuganda abasinga bannakabalo tubakubira era tubategeera nti baliba arrogant tebategeera balina kawo mentality to the extent they can't differentiate between what is good and what is wrong kubanga bagala bagala kuba bategera nti buli omu waali bagala kubeera mu limelight which is very dangerous ini nomosakamustances eyeeyitambu wasoma olina ddigo yona phd oli munnamawulire okimanyi constitution tosekeddwa kwambalo kyambalo kyamagye wadde okwedanya ekyokulwanyisa kyonna lwaletemusa omwami onagamba nti ali mu nnyonyi ya updf ateeseteese okugenda okugenda ekongo okuba bayekera bakongo ennyonyi gyatuddemu mukozesa omutwe gwammwe abali ku alujazira bebali wano atudde munyo yamba de chambalo jama chiche chikulaga this is comedy omuteke teke kino kimenya na mateka kati bomuga ndi ADF yeri ngono mumba tutu omuli wa kasasiyo ayamba de chambalo ki promoting dwa tudde munyonyi ono yandi badde mu bitundu bisingo kunje byese bilimu abantu abaso mu mateka yandi badde ali metara mmyoga mitayimbwa okubuza abuze gwanga okwefula kyatali nokulozesa bana Uganda nti ekigenda maaso muggwanga lya Kongo kitufu si kituufu byonna bikyamu bana abasajja kyebakola kimu tebasoma video yino mwena mwagirabye sigenda giddamu kanji balage uh, uh, uh, of them surrendering at the border. So news media prepare for my assault on the ADF in Congo. Okay, now I am uh, right in the mine captain's cockpit for this MI-24 uh, attack helicopter. I'm going to bomb the hell uh, out of uh, ADF in Congo, and by tomorrow you'll see masses, masses of them surrendering at the border. So, news media, prepare former yasol to no the ADF in Congo. Ode sawa zuni yandi badali mitala wa, mabiga mitayimbwa nga avunanibwa okulya mu nsi yorukwe. Kinavamba gamba nti ekintu kyonna ekiyitibwa olutalo oli mu Uganda kyonna kya kujja na Uganda kumunona kuteka bana Uganda kubunkenge ADF teriyo gire mizanyo jabo ono kujja wa muhozi kanyirukana yopama. Kanyiru, kati kuchino nga sina gena mu meeting eno kansoke ngambe mu 7 chintu kino mubyo bufuzi wetuogerere saji na mu Uganda banda Uganda fena tuli immune twafuka basilamu tuli basilamu fe ikikoba basilamu kibasinga obutayagala mu nsiyo ne kiri haram je bayita embizi mu 7 kino kanchi kugamba open kana mukasale mukamushindikire ne family ye museveni nebonoleta muhozi nga omusiize buli kimu muhozi is a reject abannayuganda bwetudda ntukwatagala mubyobufuzi fena tulinga abasiraamu ekikulwa ekyembizi tetukyagala museveni nebonoleta muhozi kuba muhozi is a reject mu busiraamu wobusiraamu tebwetaaga mbizi muhozi njagala kugamba nti mubyobufuzi bya uganda oli mbizi nkiddamu muhozi mubyobufuzi byobuganda oli mbizi kubanga fena bannayuganda tuli basiraamu byobufuzi whereby muhozi ne balakuleta bakutaddemo pizza tujja kurejectinga ne banakuleta bakutaddemo kababu tugenda kurejecta tugenda kurejectinga ne banakuleta bakusikidde mu mu mu byennyanja nenga oli muhozi tojja kuyitawo embizi eri haramu mu siramu musebe tugenda pisi bako mbiziyo twajigana wajisa maje ne bajigana nojisa mu constitution ne bajigana katuyagala jisa mu parliament the same thing tetugenda kukiriza kwa mbyo bufuzi tuli immune tetwagala kintu kyonna kiyitibwa mbizzi eri haramu tojja tusibako mbizziyo byabufuzi muhozi reject muhozi mbizzi byobufuzi tetusobola mukkiriza talina wagenda kuyita ne bona omuletera mu pizza ne bona omuwatako ebigodo ne bona omukola otya we are not going to accept the grand son of satan we are not going to accept the grand son of satan because museveni yourself you satan we can't accept it. ne bono muleta ngo musizeko blue band simanyo muisiza luda mu byo bufuzi fena tuli basilamu tetweta agambizi ne bono muleta mu pizza ne bono muleta mu mu chete bono mbize sigara mbizi we are not interested in your devil son the grandson of satan can't lead us because first and foremost is not a true ugandan like you like you offer of uh, you offer bread brother you had a risa smile to you sorry sorry is when that we were uganda so never know later abasiba na uganda muziro gwa fe tuli basira mu byobufuzi te tweta agambizi ne bono ogirira ngo gisi sotya obo giwase ke kigodo ne bono tolina wogenda gisa ntali se meeting yabadde yo mu program zamu we are not going to eat you we are not going to consume you nowhere nowhere we are not going to consume you nebanakuleta ngabakutaddeko buli kimu tetugenda kukkiriza tulina wogenda kuyita ntandise bwenti mu meeting eyabadde ngenda kuza omwezi nnya omwezi ogwolubereberye omwaka 22 mu state house entebe eyatudde ku saawa 3 neggwa ku saawa mukaaga ogwekiro emiting eno yabadde mu 7 kenyini yabadde mu hose kanyerugaba yabadde mu jenet museven bamasasin mother of death yabadde mu salimu sare ji muhwezi henret mukunde kale kale kyezi kayihura ku bintu bibakkiriziganyiza okuteesaako kwe kuli ebintu bino wammanga muwuliriza bulungi nnyo mukwate ekkalamu muwandiika ebintu bino we mbagambira nti kiri kye baaleeta kye nayogerako jjukira nze baogerako point gye nayogerako n'enjibawa bwetuukawo i don't discuss that point but the fact is that that thing happened at the same time they had a meeting discussing about that project katikanji bagirimwe bakiteeseza bateeseza bwe bati abantu bano bateeseza bwe bati bintu ebigenda mu maaso mu mbeera eri mu uganda olwaliro essaawa zino ne bagamba bwe bati nti twetaaga okufuna ensimbi okuva mu ggwanga erya china okuba nti tukola ensonga zino naye sente zikyababuze kubanga nawawole sente babagamba nti sente zetwakabawa mpitirivu nnyo temusobola zifuna ne banoonye bagenda okujja sente walala mu nsonga eyokubiri yoseeri tibahabulwa tabaisirwa mutabani wa kaleke muzeyizedde ensi yaleeta nsanga bisibe yabagambibwa ti mukamwakwega yeyogerera yabagambye nze nga nze yoseeri tibahabulwa tabaisirwa mutabani wa kalekezi i feel very tired and am tired and I want to leave this office. But I'm very scared that many Ugandans, they don't love me anymore. So I don't know what is going to take place because I'm tired of being pressurized by the country. I know people, they don't love me anymore. People, they hate NRM. So we don't know what is going to happen tomorrow, but what can we do right now? Because me, I'm fed up. You wake up very in the morning, there are so many issues on my table. everywhere people they are talking about me and my family so what am I going to do a statement I'm saying cause pressure a more competitive tajuli dangana kumbula mubwe atachi manyi bulungi nyoka babagambi ti pressure mwitiri deko nti afuna buli kimwe kyetaagisa ekintu kyokke kyamuyambyeko bye bitongole bye yeetandikirako omuli iso semwai ne sfc okuba nti bikyakontinza pressure y'okutta abantu which nacho ki backfiring right now mukoire elimu bagambye bati bonna bakiriziganyiza nti tebakyasobola kuwangula kye bayita kalungu akapresidential because museveni himself is a reject nobody can vote museveni again museveni yagambye bweti you, you know the previous elections uh, you, the truth is kyagulanyiwon the elections But we did what we were supposed to do. We read the because we used the guns. So how are we going to handle this pressure? Because you, the truth is, Chagron, you want the And the world knows, even Ugandans, Ugandans, they know it better. We are here because of the power of the gun, but uh, uh, uh, things are not moving as you think. Uh, things are going in the other way. So how are we going to handle the situation? So what are we going to plan next because everything we are touching doesn't go as we plan now we are lacking money we don't have money to pay for teachers we don't have money to pay for for, for soldiers uh, uh, the doctors we can't even get money from money Rwanda. so really what can we do and the problem is Nopia is becoming a problem to the extent we thought that we are going to silence them but every day every night they keep on put, putting on pressure we've spread too much money on the, on the social media uh, to, to, to cool down the situation but the situation is not coming down so wh wh wh what are we going to do by the way so we are in the meeting we should discuss issues at hand and you see what's going to go what's the, the, the, the resolution ngamanyi bwana nagira yakibagambye tekituufu kiri nti tuluwakalokantwakabba bubbi era tuliwo okumanyiddwa emmundu yagambye bwati tulina okunoonya engeri gye tuvunukamu ebintu bino n'agamba mbajjukiza akalu kano twabbakabbe era kyengenda okusooka okukola kwe kuteekawo enteekateeka ey'okutalaaga eggwanga lyonna nga ntunza bannayuganda ekintu ky'okukyusa okulonda kuve mu kulonda omukulembeze w'eggwanga kudde mu kulonda abakiise ba paliamenti mu kino bwe tunazza ekintu kino bakiise ba paliamenti mukimanyi nti tusobola okukola ekisoboka kyonna okuba ntufuna enamba ya paliamentary zetwagala tusobole okuba nti mu paliamenti muno mwe tuyita okulonda omukulembeze era tukyuse obukulembeze buno mukino alina okunoonya ensimbi zagenda okuwa abamemba ba paliamenti okutandika okutonya ekintu kyebateekawo kyetuyita ekyokubuuza ku bantu ku nkyusakyusa ey'obukulembeze mu nfuga okuva ku y'obukulembeze obwa pulezidenti egende mu paliamenti paliamenti nga yesalawo kati wane wali okulya nekukombeso wano ye ngaomuntu akikooye era ayagala kita naye remembe nabagamba nti katonda tagaba byonna katonda ayinza okukuwa sente takuwa magezi bwakuwa magezi akumma sente bwakuwa abaana akuma ssente bwakuwa ssente ayinza okukuma abaana byombi ayinza obikuwa nakuwa ensimbi n'abaana naye ngaabaana baddofi as we speak right now museveni when he sits in the meeting with all those people he claim to be his relatives and his friends he doesn't even trust anyone and he doesn't think that there is anyone in his family who can take over from him because all of them they lack the capacity and they don't have windows all their windows need to be ad, ad, ad, need to be updated wetwogera ye kenyini museven yayiika windows ate windows we tasobola kubanga repairinga due to the fact nti n'emyaka gyalina gikola kyamaanyi nnyo okwongera okuyisa window to the extent nebyayogera takyabitegeera so the fact is banonya way out which is not going to be the, which is not going to be easy as you think tekigenda kuba kyangu mbuuza lwaki tugenze mumaaso to prove this oba kutegeeza kino museveni genda kuba kuno kwoli okimanyi bulungi nnyo nti ebitundu omuli amambuka omuli amasekkati omuli omuli obukiikaddyo byonna ebyava mu kulonda wabizingako lumu ng'okozesa amaanyi go teri yakuwakano mubabe ba paliament kitegeeza ki tolina ebakwagala Nature that kugamba, if you want to prove what is taking place in Uganda because you were rejected as your son, this is to prove you. Bobo yagana kutegira, chijia kunze. Noruna kuruoli wala senyi ganofa, agendo soko kuzina amazina ajia kubira jineti. Ajia kubira muhozi, ajia kubira gungyono odre kiro abogo. Nenga atena bo, ochimanyi urungi beikati manage one. Muhozi kanyirupama, tasobola nokugamya nti bannayuganda fena right now politically tuli basiraamu we don't consume pork mohos is a kind of pork meat which we can't consume right now we can't consume pork nowhere if you bring odrek rwabwogo mama mama the night dancer nobody can accept odrek rwabwogo he has done more harms than good he's so arrogant to the extent he doesn't know himself apart from knowing money and grabbing land that's all he can't even stand in a public and address the public that is a reject too janet kembabas the school is senior to drop out <laughs> she doesn't know herself kitegeeza abantu bonna wo tebasobola kati kyemwagala okukola kiikino nkibanyonyola nga bwagambye nti ayagala kuleetawo ekintu kiri ekya paliamenti njagala babulire tembeera surprised singa yoseritibahabula otabaisiwa mutano wakalekezi nsi yaleeta muzeyizedde akedde ku makya n'abagamba nti ye okubeera kiyamani wa nrm akinyise muki mu nsuwa ayagala kuwumula kino kijja kuzaayo olukiiko lwa nrm lugende ekyankwanzi luddemu lulonde ssentebe waalwo kuba sente bakuliko bano basatu ba proposing kuliko omusumali na kabara eita jeno salimu salakanda na ho kuliko odrek mwabogo kuliko jeno eita jeno mohozi kanyirupama biba antu basatu biba gano proposing guess what among those three people nobody can accept them politically economically, religiously, nobody can accept them. Kubanga they've done more harms than good. Teri asobola. Kino amalo chikola, chiba chitegeza, afuse pate president, kenyili, ekibina we chimula ne pate president, buba tuka mu parliament, beba ina numbers nyingi, nete bachira videnti, wana Uganda, wunole to kuchusa parliament, okuchusa presidential system, ujizem parliamentary system, bagenda kuwoka, into what is taking place. otuvugide miaka 3 mwetano gina mwana katato chisubukulembe sitegeza mwana chimuita we kugambide nobody is going to accept that nabagamba wandi kole chintu okunyo mtu nozikango yambe moyambe kiriza mo seven buli chyo kulacho na okuchusa constitution people they understand and they know your intentions kubanga yagala kuleta your reject products nobody is going to accept those reject products nowhere nowhere nobody is going to accept this kachiri wachite yaya gara alete muhoza mteke mparlament mwa maji kyagaana n'amuyisa mu maje genyini nekigaana n'amuyisa mu bantu nekigaana kubanga hes reject n'agaana nekigaana essaazi bwetwogerera azanya kano akazanyo arisayininge baleete ku bana abasatu kwekubako pepate president gwebajja okuleeta sinakindi ye kenyini ngaomuntu ayinza okwagala okuleeta muhoozi neyesimba ewantu nga tayise mu maje nafuukamu bapalimen natuula muli nebamulonda nti yepate bbn yagenda kubeera party president ate era ngaobawadde flag beyala oba ye president wa uganda nekyo tekigenda kukola kati let me tell you this the biggest number of, ORA, of all nrm mps they dislike your devil son the biggest number of all nrm mps they don't like your son including the sfc you think that they are protecting you sfc doesn't like mhos kanyerupama member of parliament of NRM, they don't like Muhoz Kanyirupama. The entire system hate Muhoz Kanyirugaba. Find out. Reject is a reject. Nemunomu teka kumu na janga masa masa. Banda Uganda politika ni tuliba silamu. Tetuweta na kulia mbizi. Tuweja tusibako mbizi. Nowhere. Kwa kwa kenyini, tukugani, tukukui. kino kyemu tekisobola kukola kati wano wogenda okuwagenda okula okulekule temukanda bana abasajja temubakaanye nabo mu seven tukimanyi bulungi nti constitution ya uganda is justed by the way you said sometime back you said that i can do without a parliament museveni yavayo natugamba gyemuvudde kat nti asobola okukola watali parliament parliament asobola ogijjawo kati wembagaana mugenda tegeera kibayita omuntu eyayika windows nga takyasobola kubeera updated ajjakira kumakyabaga nti parliament agijjeewo obajja kera ku machage ti constitution njijewo kati mfuga na chichi na kibuli na ye muganda wange nkubulira je bulaga ku katona kibuli kijja kuba te kichakola people they are still watching you gently but ekibuli kigenda kuba te kichakola ngera abantu bakambwe nnyo byo basibako ne bono teka billions and billions and billions okutunda mohozi no muteka kwa no muteka kusini ne kwa sababu nobody is going to accept we are immune we don't like that president omulole ruba kyagulanyi sentamu kale ngenze maaso mbagambye nti bwe mulaba ne muwulirako nti museveni arisaini nze nga enale mwegenda kulonda bakulembeze mupya amanya asatu gemba wadde salimu sale muhozi kanyirugaba odrek lwabaogo bythe way nafuna information sijiba wanga waliwo mission naye yinza okuba nga diversion ng'abantu abali mu first family bandi yagala okujjo ko gatta ku nuupu ng'omu kuboye boye odrek lwabooga ekyo ekirowoozo gye kiri bakirina but odrek lwaboogo don't waste your time you're not a politician you're not a businessman you're just a useless idiot odrek lwaboogo you are just an useless idiot you are not a politician you are nothing just because you're first son or you you are son in of Museveni nothing you can do because you are you are total reject nobody can accept your acts remember you were on an international wanted list like your brother in Muhos Kanyogaba. Nobody, nobody likes you. All Ugandans, they voted in the favor of Robert Chagulanyi Sentamu as the new president of Republic of Uganda, not your family. So, ekintu kibatudde mukitegedde bulungi nnyo kati bwebamala okulonda nti bagenda kuleeta omutwe nga webagambye balyoke bakyusa ebintu byabwe naye bagambye temukaana na bano temukaana na bano kubanga tekuli n'omu agenda kukkirizibwa kubeera mu kintu ekyo era museveni yabagambye bwe bati mu miting nga bamaliriza yabagambye as we sit here you see the situation is not good But uh, the, the, the, only, the only formula we must use is changing the, the, the, the, political system of uh, electing leaders, whereby we are going to introduce the parliamentary system, uh, uh the, the, the, the, party which holds so many MPs, the party which is going to elect the president. But although we are talking about this, but remember, we must work hard to get numbers in the parliament. which numbers we are going to use the system we previously used in the 2021 uh, elections of rigging. Even if we go openly to contest, we can't win these elections. So we must concentrate on the formula of rigging elections. Katiate, oyagara kuchuja system. Nemo system, oyagara kubina mwema MP. Katichicho oyagara. Nchidamu. System, oyagara jichuza. nijali ne musisimu njo yagalo jiremu nayo yenyini ujitio yagala kubba aha sistimu yagala jichoza na yate ne sistimu yenyini njo yagalo kujiramu yagala jibiramu chichi kula mwe mtu ulao mu family ya mwe ne munyo obuji bwa mwe ne munyo chai wa mwe Nimuroza, you are on top of the game. You can't be on the top of the game. People, we are human beings. We we differentiate between the good and bad. So I'm not worried when Nimuroza and Tibana Uganda Basilu. Eh, no, no, system to Munja Gisobora. Whereby, Uganda together Gifundam soon or later. But you must be very careful. O Kariad da Kadada. O Solo Kuan is sent to Sola Gulabudi, Nchidam. O Solo Kuan is sent to Sola Gulabudi. time bwe beetuuse yabuli kintu beetuuse as we speak right now you are on the top of everything which means you have to come down when you, when you climb in the clouds the next step is to come down waluka science omusana bwe gwaka ennyo guleeta ebbugumu lingi nnyo ennyanja ne zivaamu steam emiti ne gikamuka omuddo ne gukamuka naye obudde wongera ekiri omuddo gufuna suulwe kati suulwe bwomugatta nebugumu eribaddewo muvaamu omukka ogugenda ne gukola ebire bwe bigenda mu bbanga bimala ebituuka ebyo ne bikuulinga ne bifuna amazzi ne gadda the same system you've already climbed you have to come down if you want or if you don't want, you have come down and the time is now. The time is now. But abantu abangu b'okusonyiwa baita bannayuganda ate abangu b'okwerabira mukyalinayo kyansi egi naye kino kanti bagambe bifo nga sinabagamba kintu ekyo bannayuganda ffenna essaawa zino tuli mu kusomesa baana buli mwaka oguyitawo mu uganda ekitundu nyo bafulumya kadde k'abaana abalina diguri abalina masters abalina phd abalina diguri abalina diploma abalina certificate bafuluma bakola ludda emiri bagijja luddawa kitegeeza ki twetwaga okuwerwa nako olwesente ze mu investinga mu education ne mutafunamu magoba ekirala essaawa zino eggwanga erya rwanda likozesa 50 of our budget okudevelopinga eggwanga lya rwanda mugenda tuuka ekiseera nga musaba visa okugenda okwagala okukolera e rwanda nga tizimpossible tekikyasoboka nkiddamu rwanda esawa zino bajibala nti eri mu second world naye nga sente gyezijja e uganda tunaatera okugenda kugenda mu fourth world tukyali mu third world tugenda mu fourth world kubanga weare sinking But remember, all the funds which have devolved Rwanda, they come from our, our, our, what? our budget. Time we're going to talk about the visa, we're going to talk Zibawa, Kumanga, Uganda, Rwanda, Elimu Second World, as you speak right now, Kusentezan, or the taxpayers' money, on your cost. Ngai musaba visa genda mu America. Ngai musaba visa genda ebunyezi kugenda mu Europe. Chimugenda okola mu genda musaba visa e Rwanda. Mugenda kolera kubanga. As we speak right now, Rwanda eri mu second world. but yakava mu genocide mu 1994 use your brain bane ba develop inze Rwanda bebe mulabe abali nyenyonyi mbusimanyi ngenda kukuba olutalo simenyi nakola chikubanga abakozesa sente za mwe kati mbabuli abanyabo ebisasa bino mbibaga bane mujja kulanga bitufu mugenda tali ko kisimba line mugenda kwa kulanda ni embassy mu sababu visa ku sente zani ku sente za mwe mugenda tali ko sababu visa mugenda mu gwangali alonda kusukuno nyamirimu n'obulamu obulungi kubanga bakozesera mukusetinga eggwanga liri mumuli omukanudde amaaso muli abo muliyo nabagaye mulowooze ku ggwanga lyammwe mbagaye musaba visa okgenda mu amerika okukola emirimu ne bungereza ne mu europe tayimu egenda tuuka nga mulina osaba visa ogenda ekukola erwanda kubanga ezivudde mu third world yagenze mu second world soon olaiter mugenda kifo esingako nkibagamba naye ate rwanda tagenda kukiriza munauganda agenda rwanda alina esita zokujaja okujja abantu bajja bakulire mu ggwanga lyekubamu abatya tasobola bakozesa amanyi mujja kujja ne revenge yammwe nti sente eziri e rwanda byonna ebikoleddwa ebyali byammwe ero kyekizibu nyimugenda okusanga erasanga obusak eryemu these people they're not, they're been using your money so they're going to, they're not going to allow you to go there they are not going to allow you to go there they are going to block you As we speak right now, Rwanda has the best hospitals in Eastern Central Africa. In fact, in Africa. Rwanda has the best hospitals in Eastern Central Africa. Rwanda has the best infrastructure in Eastern Central Africa. Rwanda has the best schools in Eastern Central Africa. Have you had any Rwanda national goes abroad for treatment? In the previous five, five years? Rwanda is the best hospital in Africa. yesinga maria maruji mu Africa yesinga bizimbe maruji mu Africa yesinga enkula kula na mu Africa na bajaga yo matono mm. tusente zani zo mu musoro ezani ezizugu mu na Uganda likuno kwagenda ku TikTok no yomba no mura ninga wina bidindi sente zo zo sindika kwa kango bazokola zizikole Rwanda mm. benza monke the transport system mu rwanda ya second ya third ya fourth ya first world bakozesa bakozesa kibayita Uh, uh, prepaid prepaid transport tra, prepaid uh, pre, pre, prepaid bill card jibakozesa okuteekako ssente nga tera kubeera ne hard cash kuteekako basi bagita wantu jita giyita akbill oteekako ssente zokukaadi oteekako obuteesi ku kyuma linga oyingira buli kima kirina ku ssente zammwe gye bagenda okukola kati mumuli omukalula maso mudda ku tiktok nowe mulu nokulisi at least mubigambe kumbi yogera yogera ebitano gabikwata ku nsi you don't care about who is going to say what kubanga we are there to be criticized make sure that you say exactly what you feel don't be scared being criticized because they can't criticize someone who is not valuable omuntu atayogerwako taliiyo ate kimu tebakwogerako waliwo ensonga lwaki bakwogerako totya kwogerwako nze ebinjogerwako bingi nandibadde navadda ku midiya naye because they not ina content gensonga lwaki bambeerako bagezezaako buli kisoboka basasudde billions and billions bava ku social media but they can't win me kubanga nzija nebawo amawulire agagenda okubeerawo this is to remind you and to wake, to, to, to tell you to wake up before it's too late don't don't accept people to criticize you keep on moving there are so many criticizers olaba kwogerako ng'omusajja kwana obanga bakwogerako ng'ofunye olubuto nga n'omwana agenda okuzalibwa temumumanyi kati ate gwe balina okwogerako but remember buli ekyogerwa kirina gye kikutwala maaso totya tobaako kyotya nabagamba nze okuva ku midia kuno its very easy as long as nsobola okufuna abantu musanvu abasobola okukola kyenkola mba sina kyenkola ku midia kubanga i have a lot of things to do nganze omuntu ebyange so fe abantu bamayika tebakola ekintu kyenyinza okukola kuliko asp uh, william bigup blaza eyekolera bigup blaza masaba faustin bigup n'abalala they are critical thinking beyond others masaba faustin bigup blaza eyekolera keep on nekiba kyetaga bakutula bulamu bwone okolerera eggwanga gyo esp asiimu big up n'abasigadde cop era njala okukubiriza omulanga mwenaba nauganda muveeyo mwogere its your constitutional right don't be intimidated omuntu yenna osobola okwogera osobola okukola kyoyagala on behalf of your nation ensi zemugendamu zonna eri abazirwani oziirawo omusaayi negwe otya sibabajja kundaba olina akuba essimu naddakule hallo eh, nze nsinzi toyagala kujja offeesi n'essimu oyagala oddiku kwaki okweka eddoboozi yogera ati bana basajja system basigada ya kukubba kabuluka kokubatola mu kino era kye plan je bayina tebayina kirala so no nga nfundikira eno message njagala egende mwenna eri abantu message eri etya mu lugendo lwetulimu ebyobufuzi tusanga challenges nyingi okutuuka gye tulaga challenges zino zibeera mu reality naye tulina ozifesinga in the normal way whereby nti mugendo mubweramu mubeeramu bisomooza bingi era singa ogoberera nnyo ebisomoozi bino bibesingako tosobola kugenda mumaaso ebisomoozi ebimu bino bibiyita kunogenda mumaaso bwoba notambula olugendo nosanga embwa nezikuboggolera togenda kutandika kulwala nambwezi kubanga olina appointment olina ozireka embwa ezimu nezibogola notambula nogenda mumbeera yemu tulina ebika byembwa bingi nze embwa gyenjagala gwomusege gwendina gwenjagala gwemusege gwebaita yusef abasera mutani wakale kizimuzezizede ensiyaleta kizimu e gwenjagala okulwanyisa so siwa buno buba obulagayi buno bwa obulagayi theare just useless idiots buno bwa obulagayi nvandiirwa nze njagala guli omusege omune gwembanzigi muno busiga bujja kwesootinga tivi eyinza okuleka naye amasanyazi bwe gagenda tivi teddako kujongo nda standby generatoba oyina solar thatis the system as simple as that, system, as simple as that nsomose gomunene guli guyose tubasira mutano wakale kizigwe njagala bana basigadde bana mvandiirwa muno bobulaga isetaga kumanya wabwogedde kyo i don't care i don't care bagoba agulina watalina mutere tebasobola kugoba atalina maanyi tagwa ddalu bwe soogera tebogera bwe njogera nga boogera niwebuuza nze byenjogera bo babyogera luddawa They are paying for that. In Bangladesh social media, it's just billions and billions of money because of me. Social media was paid billions of money. One bagaranke media. That's their main target. Any weapon they can, but nabagamanzi. Okujamo stop na soka kusoma system yamo seven divide blackmail divide and rule. Njimani. ne mukazi wo basobola omukozesa muganda basobola omukozesa mukwana gwe basobola omukozesa basobola n'okozesa bamu ku bantu bamwe mudiringa nabo yesu olwaki museveri mu sisitimu gye yakola ngaali mu nsiko buli muntu yena yebuzabuza nga afukaana abakiku n'agenda mu maaso buli muntu yena yebuzabuza nga afukaana abakiku n'agenda mu maaso neffe tuli ku kizigo tebogerera ku kizigo mu kuyigga tebogerera ku kizigo nababuulidde okuyigga otuba tulimu okuyigga kubeerako embwa kubeerako entuula kubeerako amafumu kubeerako abaasirizi omuntu yenna akola mess ku kizigo ensolo eba egenda kutudduka ku right now kyetuliko we don't want to mess up let us focus si buli mbwa egenda okukubagerera nti ogenda giga olonde ginjo gikube no togenda kutuuka embwa enene yeeri buno bw obulagayi buno sina budde bwabwo kyenda kiri ekintu kimu they are there to be paid to focus on me but nze njagala okwebaza bannayuganda mulabwa information era abagitambuza mubanyumubaliraddakweereramu ekintu ekituufu kiri nti temusoka kuzeba na masomero musoke mwetegereze embere genda maso mulyoke mulabe kye kigenda maso naye mukuza abaana masomero mwetegereze nnyo ebiwendo kigenda kulinnya baagala full payment of the school fees requirements zigenda kulinnya eziri unnecessary ezitamanyikiddwa na giziva remember katika nkuzi zembintu ebibaagala ebimu fe twasomanga edda nga tusasula school fees nitugula ebitabo that's all kati bagala development fee onsaba development fee omwana nge yanditudde mu compound okusoma obaole nti ogenda okutandika essomero ogenda infrastructure ogenda structures development fee onsaba zaaki nosaba sente za bus bus ngenda giteeka mmanya ge ku kadi ya bus kuliko amanya g'omwana wange oba kuliko agaaki nosaba welofeya welofeya malima school fees zekusasula kwekuli sente za welofeya z'abasomesa nezabakine badriva ne bakusaba requirement zotawuliranga nako bagenda basanesereza ezazizagunizayo okisigeni kumasomero okitegere development fee welfare simanyi sente zemotoka naye nga kaadi yensasulirako sente mwana agenda kaadi ekulikambanyage bagenda basa balikwamete zigenda obajjako obwoya ku ntumbo mujja bitegeera so nno njala bategeera njala bategeeza nti ensi nga bwetambula mugire bulabi gobuli chiko chiwagende ku mbuyenga chichamu don't bear with it oba don't, don't, don't get don't get mad about those people they are there to be paid genda mass focus yani yoyo musajja fetwagala kwagala chaguranyi bwe twakola Museveni bwe yalaba kyagulanyi nga zinaamuteekako embeera ey'okumuteekako ebigambo ebikyamu ne tubirwanyisa ne tubijjawo kye tulina okukola to protect the president to keep on going the moment you start attacking the forces of change within the system i'm not the problem the problem is seven you understand so whoever concentrate on me you are paid keep doing that my main main main primary target is your city we have not the son of courageous not individuals not anybody we should stay focused don't be fooled stay where you are keep on fighting soon or later we are going to overcome all the situation is taking place in Uganda. Please stay blessed. I love you all Ugandans. Stay safe. My last message to everyone, most especially Ugandans, wherever you are, please. Think about your country and think about the future of Uganda. Don't concentrate on London issues. We have a lot You know all Museveni tactics. is good at blackmailing, is good at dividing. Let us concentrate on the ways of defeating the dictator and claiming our victory. In the same way, we must protect our president in each and every situation. So Mr. Robert Chagulanyi Sentamo, the elected president of Uganda, please, please, please, please tighten your security and your movements. mukama bankomere takomera mpeera mubale kulwana ntalo gyesiri era bankomere byonna yemuwulira ezo ntalo za museveni kuba kyamanyi ekisingamu obukulu mwali mbiwuliddeko yajjako amini ku map lwa bigambo ebyo boogera naye ye teyakikkiriza kubeera mu kampu ye mu 198 yakirwanyisa nnyo ekya divida ne mu kampu ye nga buli akikola ofa buli akikola ngaofa kubanga yakimanya nti kasitabeeramu ne element yetagenda kuwangula kati ate ffe kyetulimu wiiki kyesaagala twetaga united forces of the change tugende wamu nga tulwanyisa buli kimu ekyetagisa okuba nga tukola yenna gwowulira nga ali kulumbye tomalirako obudde kola ekitwala mu maaso eggwanga maaso mwenna bali social media platform ezenjawulo mbatumiddeko mu balikola era tuconcentrating tukose platforms ezo okweyambisa okulwanira efuga ebbi n'okwogera kubanga buli kintu kibeerako entandikwa n'enkomerero enkomerero ya museveni etuuse nga twekwatidde wamu naye gye tukoma okuba nga tweyawudde mulimu ayogera kyayagala kigenda kuba kikyamu kubanga chetumanyi nti tuluwana mutemu omutemu taba akona target taba akona target ndufu kwa sanga gwatemula watugamina nti kiri atabara che kiri nasigadde waka may god bless ugandans stay safe mbagala nyo maximum respect tusinkane ku saturday tomorrow is friday we meet on saturday same time with more information and stay tuned to lombuye fred or kajibi fred on all platforms because it is only where you'll find the quality content and the perfect, perfect information nkiddamu wano wokka wojosanga amawulire ne information entuufu wokka ebisigadde mbyetegereze njogedde information nyingi nnyo kati evaayo buvi infact nalibadde empumula namu kubanga libinayogeri ebimu tebinavaayo nandibadde empumula namu na bina yogere muti binavayo bivayo muchalira babijja kuvayo ne because sisobola kuleka gwanga information ngireke kubanga mpumudde munno nandi badde mpumula ne nina okubanga nzija keeping on boy information boy information mpaka maximum respect mukama bankomire atakomira ampeera manyinzi bwe mmala okukola programu yange ebirayo abooza mbye baagala e nawe tumala okulya emmere olya ebyennyanja oba noolya ennyama mubeeramu amagumba golekera awo embwa nezirya era kwezibeera nezirya so bwe mwakola ekyayagala mukama bankomere naye nga mbaagala nnyo okugjako nga sinagenda uh, waliwo posti gyenkoze nga sinagenda kanji basomeremu wano katono nnyo badde nerabiddemu nansonyi omunange kanji basomeremu wano katono nnyo Eh, kanji basomere muwano katono nnyo mulindeo katono nnyo temudduka mulindeo katono nnyo temudduka okay mujja gira posti gyenkoze mushyalinge posti eyo to the extent uh, tulina okumanya oba okuddayo ku nkola yaffe ennungamo gye twasookerako kuba nti tuteeka pressure ku yosefu kabasira mutano wakale kizibu mu nsi yonna esangibwa mu nsi yonna nga lwomuna uganda kyoba olina okumanya omuntu yenna ngaakugamba nti wastrago naggamba togenda kwekalakaasa gala okutu oyo mumanya mulabe omuntu yenna akugana togenda ku twitter kukola kintu kyonna oyo abeera mulabe gala okutu omuntu yenna akugana tokomentinga ku facebook ku lweggwanga lyo manya mulabe gala okutu omuntu yenna akutiisatiisa ngaate wankyukakyuka mutokola kino tokola kiri akuteako pressure gala okutu omuntu yenna akudistractinga mu struggle nga ye ayina byagoberera omuntu yenna kubera esimu togenda kwekalakasa oyo mulabe mu struggle totawaanakola bibyo mwenna abatubiddeko bannauganda mwebale kunjagala mwebale kumbererawo mwerama